согласованным публичным мероприятием. Пожалуйста, расходимся. Без Путина! А мы все такие ненужные. А? Вот отец нации говорит, вот Мы Тренируем. Ну да. А мы все такие А Звезд сказал, и Звезд пошла. Аллах Владимирович. Сами там коллектив. на остановку. Саша, я открыла Саша. Не сам тебя теперь. Понимаешь?

Граждане, ваше действие по не согласованно установлены в порядке публичного мероприятия, а также по оказанию неповиновения закона первой сотрудники полиции, задержат на штрафном административном правонарушении, а также нарушение, вы задержаны за Алло. Вот. Ну, все, народ здесь не должен. По дороге? Гарри, давай. О, давай еще Москву, давай Макдив. одно эти Прямо, прямо, да. Они ходят в сторону? В сторону чумы, они их отгоняют. Сейчас путешествие. А там он Можно как бы, чтобы смутить, можно чтобы смутить, побежать за ними. Здоровья, отойдите все! перейти дорогу-то можно? Подожди. Дальше, пожалуйста. Мне бы, пожалуйста. Thank you. you. Thank you.